Isaac Burton. Lado. Lado. Kumain Macht weiter. Ihr seht so gut aus. Natürlich. eine Mikrofon. Düssig und Norden ist das schwer zu verstehen. So eine Wolle Captain um VI. Und da steckt man nun mal so, ey yo, Hummel, Bing, Joe, Hummel, Hummel, Maus, Maus. Ich berühmte Shitmeister, Bölasse, Anna, Nordisch by Nature. Nordisch. Nordisch by Nature, Nordisch. Nordisch by Nature, Nordisch. Er betet und hofft, dass sie ihn erhört. Was weiß er du von Liebe? Von Liebe weißt du nicht. Ich hab deine Gefühle mal wieder ausgedreht. Du hältst dich für gefährlich und siehst nicht die Gefahr. Das hier ist die Geschichte Emanuela. Lass die Finger von ihm Manuela Lass die Finger von ihm Manuela Lass die Finger von ihm Manuela Wir kaufen